Sraith Pictiúr 3 Bua sa Chomórtas Díospóireachta Dé Luain a bhí ann. Bhí Máire, Seán agus Liam ar scoil. Chonaic siad póstaer faoi chomórtas díospóireachta ar chlár fógraí na scoile. Díospóireacht Ghaeilge a bhí ann. Cheap siad go raibh na duaiseanna go hiontach. Bheartaigh siad cur isteach ar an gcomórtas. Lá na díospóireachta bhailigh slua mór isteach i halla na scoile. Bhí an áit dubh le daoine. Ghlac dhá fhoireann páirt sa chomórtas, Scoil Pheadair agus Scoil Mhuire. Shuigh an dá fhoireann ag bord ar an ardán. Bhí seastán don chainteoir ar thaobh an ardáin. Bhí sceitimíní ar gach duine. Shiúil Seán, captaen Scoil Pheadair, go dtí an seastán. Chuir sé tús le hóráidí na hoíche. Níl aon leigheas i ndán don tír seo, an rún a bhí ann. Labhair foireann Scoil Pheadair i gcoinne an rúin. Ghlac príomhoidí na scoileanna ról na moltóirí. D'éist an lucht éisteachta go géar leo. Chríochnaigh an díospóireacht agus tháinig Príomhoide Scoil Pheadair go lár an stáitse. Mhol sé an dá fhoireann go hard na spéire. Dúirt sé go raibh caighdeán na díospóireachta ar fheabhas ar fad. Dúirt sé gur bhuaigh Scoil Pheadair. Sheas lucht tacaíochta na foirne agus thosaigh siad ag bualadh bosa. Bhronn an moltóir corn ar fhoireann Scoil Pheadair. Tugadh seic €2,000 dóibh freisin. Bhí na daltaí an-sásta leis na duaiseanna. Bhí áthas an domhain ar an bhfoireann. Tar éis na díospóireachta chuaigh an fhoireann chuig bialann áitiúil. D'ith siad béile blasta chun an bua iontach a cheiliúradh.